חום כבד על הראש ואין עננים גל הבצורת כבר כמה שנים כן זה היום השחור היום השחור העיניים דמעות בעיניה כן זה היום השחור היום השחור אך תמיד יש בצד אצל התקווה אין איסורנו מחמאה הבא מתוך הנבה נשנה את המצב عارف عيلوته في عقلي عالسلاح عونه تقيع عرف أيوم الشحن נשנה את המצב בקלות Що не та мацапи калють